Bye. После многочисленных согласований нам наконец-то удалось выехать в Широкино. Широкино находится в низине, и эта дорога ведет к селу. Доминирующую высоту удерживают вооруженные силы Украины, и нас могут обстрелять из Птура в любой момент. Смотри, вдаль, если увидишь вспышку, сразу кричишь. Будешь готов к экстренному торможению что иногда они а турами будут расстреляны. У меня разик стреляет. На горе вспышка. Это у нас танчик. Американская ракета Джавелин. Однако нам удалось благополучно миновать простреливаемый участок, и вот мы в Широкино. Сейчас мы направляемся на передовые позиции ополченцев. Это следы попадания одной из мин. Ополченцы постоянно находятся здесь под обстрелом украинских военных. Спасибо фонду вам за то, что привезли нам хорошие вещи. Да, огромное спасибо всем, кто участвовал в этой акции. Эти каски спасут Э, жизни нашим бойцам. Очень нужно, очень вовремя, потому что плотность огня со стороны украинских карателей довольно высокая. И всем, кто участвовал в этой акции, э, все поучаствовали в спасении жизни наших ребят. Спасибо еще раз. Это то, с чем сейчас приходится воевать ополченцам – старые бронежилеты, скорее всего, хранились ненадлежащим образом и были испорчены. Во многих жилетах не хватает бронепластин. Защитить такой бронежилет просто не способен. И многие ополченцы предпочитают не таскать на себе лишние килограммы ненужного хлама. Каски, наверное, еще тех времен, когда воевали наши деды. Они могут защитить, в лучшем случае, при касательном попадании осколков – и защитить голову от удара о стену. Не более того. Это первый наш визит в подразделение бывшего Семеновского батальона, а сегодня это первый мотострелковый батальон 9-го полка формирующейся армии ДНР. Много с собой мы не могли привезти, но планируем в ближайшее время завести дополнительные комплекты амуниции и средств защиты личного состава. Что, есть меньше? Да какая ему разница хранить? Вот Может и есть меньше. Ну то потом уже кем-то поменять. Ну, я как... Там на ящике написан размер, вот, э, это L. Это большая. Да, потом обувь взял. Ну. Так вот, это 42 Черевичку ты можешь? А что он устилки кинет, блядь? Устилки кинет, а все. Вот он 42 блядь. Давай, значит. Червички, то можно взять? Червички? Да, какой размер? 42. Ну, 42 давай. Ну, ну, ну смотри. А да. чуть-чуть там болтается. Под зиму брал. За устилки кинешь, а под портянку вообще нормально будет. Бери, бери себе, Васек, потому что, блядь, у тебя пизда кроссовками. А? Есть 43 может Я есть? сейчас померю. А форма что там, пиксель чешок? Да. Пиксель казалось. Здесь, а ты ж просил пиксельную Конечно. форму. Конечно. Ну потом померите, ну не сейчас, что вы, блядь. На 54 есть. 54 блядь. А не, не, не, не надо. Да, не и надо. у него он дали ему эти. Васек, на тебе. А, набор, да. И Жеки один набор, блядь. Нет, это на колено, да? На колени. На, держи. Мне тоже, да? Тебе тоже разрушил? Да. Тебе, а, на колени. На, держи. Уже получше. Да. Так, господа, блин тебя разгрузка есть? Да. Нормальная? Мне Тюмень подарил. А, да, там нормально. В момент раздачи амуниции начался обстрел поселка Широкино подразделениями украинской армии. Снаряды ложились от нас в 200-300 метрах. Так, все. Хорош, блядь. до этого была броня? А? До этого была броня? Опять под Броня? Не жилеты были? Не было. Не, как, ну есть, но не у всех. А сейчас уже у всех. Первыми в укрытиях занимают места брошенные собаки местных жителей. Ополченцы говорят, что зачастую ориентируются на их слух и понимают, будет ли обстрел и сколько до него осталось. Несколько залпов из АГС. И украинская сторона прекратила обстрел на пару часов. Ну как броники, заебись? Да, броники охуенные, они легенькие, блядь. Вот, блядь. Не Сука, то, что попробуйте мне, блядь, ходить без броника. Это потом... 18 килограмм, блядь, броник. Я буду ну как ну, Моторола блядь... теперь проверять, понял? Только я буду прикладом. Не постоянно. Броники, знаешь, нормально. Не в бронике. Блядь, не повезло. Да. Боевая и пошел броник нахуй нацелил. А как, шутом? на броник, не, ну понятно, не все. Не, лучше носи его все время, знаешь почему? Быстро к весу привыкнешь. Я и так уже ноги накачал, блядь. <laughs> Да, не Ну, блядь, как ее нахуй? На броне, чем не было. Угроза НАТО, А это все теперь утром всем на. Спасибо фонду. Спаси Донбасс. Глебу Корнилову за доставленную гуманитарную помощь нам и всех, кто участвовал. Огромное спасибо всем. Они нам пригодятся. Ну, а остальное мы в бою скажем. Восемнадцать двадцать Широкина. Украинская сторона снова открыла огонь по позициям ополченцев. Открыли огонь первыми. Весь день провоцируют. Сейчас нас обстреливают из ИГС и крупнокалиберными пулеметами. Уже после украинская армия применила и минометы. Ополченцы, распределив амуницию, сразу же стали одевать каски и бронежилеты. Это спасло одному солдату жизнь. Один из осколков ударил в каску и не пробил ее. К сожалению, мы не смогли всех снабдить бронежилетами, и другой ополченец погиб, получив осколок в грудь. В этот день сгорело два дома от огня украинских подразделений. Андрей Филатов для фонда «Спаси Донбасс».